Давайте споем песенку о том, что уже прошло. Но скоро, может быть, очень скоро к нам вернется. Мы все его ждем, и мысль о нем греет нас. Это лето, друзья. Споем песенку о лете. И школьницы бегут в буфет, косичками тряся, спешат ребята, перечеркнуты лямками портфели. Жужжат наполненные светом мухи, сквозь дырки льется вся Прозрачная и чистая нелепость Песочница Gracias.